corrupción, daban cuenta todos, dan vergüenza igual que Michael Cosco, dan igual vergüenza dan ministro, que montón de diputados y que estamos todos sin vergüenza. ustedes corruptos, sinvergüenza, sinvergüenza, cachetearon a una mujer ayer, son unos sinvergüenzas, sinvergüenzas. ¿Sí? ¿Dónde son esta gente? No queremos violencia, queremos que esto sea pacífico. Jalen de aquí, váyanse para San Carlos, de se tienen Vayan, pues antes, todo